Μα δίνονται 3 φορτία Q1, Q2, Q3 και μα ζητείτε να τα μετατρέψουμε σε μίλη κουλόπ. Στο πρώτο ερώτημα το φορτίο Q1 είναι σε κουλόμπ, Επομένω, πρέπει να μετατρέψουμε τα κουλόμπ σε μίλη κουλόμπ. Το 1 μίλη κουλόμπ είναι ίσο με 10 3 κουλόμπ. Επομένω, λύνουμε αυτή τη σχέση ω κουλόμπ. Δηλαδή, 1 μίλη κουλόμπ προ 10 3 ίσο με 1 κουλόμπ δηλαδή ένα κουλόμπ είναι ίσο με 1 από 10 στην μίλι μιλικουλόμπ, δηλαδή ένα κουλόμπ είναι ίσο με 10 στην μίλι μιλικουλόμπ. Επομένως, το Q1 θα είναι ίσο με 2 κουλόμπ, δηλαδή ίσο με 2 επί 10 στην μίλι μιλικουλόμπ. Στο δεύτερο ερώτημα, το φορτίο Q2 είναι σε νάνο κουλόμπ. Επομένως πρέπει να μετατρέψουμε τα νάνο κουλόμπ σε μιλικουλόμπ. Το 1 nano-kulob είναι ίσο με 10-9 κουλόμπ είναι ίσο με 10 στη μείον 9 κουλόμπ. Επομένω, δίνουμε αυτή τη σχέση προ κουλόμπ. Δηλαδή, 1 προ 10 στη 9 nano κουλόμπ θα είναι ίσα με 1 κουλόμπ, δηλαδή 1 κουλόμπ είναι ίσο με 10 στη 9 nano-kulob. κουλόμπ. Όμω, από το προηγούμενο ερώτημα έχουμε βρει ότι το 1 κουλόμπ είναι ίσο με 10 στην 3η κουλόμπ. Επομένω, το 1, τα 10 στην 3η κουλόμπ θα ισούται με 10 στην 9η nano δηλαδή ένα κουλόμπ θα είναι ίσο με 10 στην 10 στην 9η μίλη δηλαδή μετά από πράξει, βρίσκουμε ότι το 1 nano κουλόμπ είναι ίσο με 10 στη 6 μίλη κουλόμπ. Επομένω, το φορτίο Q2 θα είναι 3 επί 10 στη 4η nano δηλαδή 3 επί 10 4 επί 10 στη 6 μίλη κουλόμπ. τελικά μετά από πράξει, το Q2 φορτίο θα είναι ίσο με 3 επί 10 στη 2 μίλη κουλόμπ. Στο τρίτο ερώτημα, το φορτίο Q3 είναι σε nano κουλόπ. Πρέπει λοιπόν να υπολογίσουμε πόσα μίλ κουλόπ είναι το 1 άνω κουλόπ. Από το προηγούμενο ερώτημα έχουμε ήδη υπολογίσει ότι το 1 nano κουλόπ είναι ίσο με 10 6 μιλ κουλόπ. Επομένω, το φορτίο Q3 θα είναι 5 επί 10 στην 6 nano κουλόπ, δηλαδή 5 επί 10 στην 6 επί 10 στη 6 μιλ κουλοπ κουλόπ, δηλαδή τελικά Q3 ίσον 5 μιλ κουλόπ.